Total tech presents let's see let's see okay let's go मेरे पीछे सारे लड़के करे ट्रैक डाउन गाना बजे मेरा in your hometown add हो रहे प्लेलिस्ट में मेरे ट्रैक नाउ तो कर थोड़ा चिल जस्ट कम डाउन ओ ये काम होता मेरा level up brown boy beat let's go jump up जितना क्रेज मेरा बढ़ता है तू उतना सड़ता है तेरी गलती है कि तू भूतों से लड़ता है दैट्स राइट सर सीख मेरा काम मुश्किल है बड़ा लाना मेरा जैसा नाम तू कर ले आराम with your money and your charm बेटा एक दिन तू भी मुझे ठोकेगा सलाम दुनिया रखो जूतों के नीचे हर कोई मेरी फोटो खींचे दिन रात में गाऊं गाने हिंदी इंग्लिश नए पुराने everybody let me see you get low to the brown boy beat and the brown boy flow sir नच के दिखा कुड़िए लेट्स गो नाक सारे बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड नो oh, मैनू कहंदी रुकते जा मेरी गल तो सुन ले ओ oh, मैनू कहंदी क्योंकि वो तेरे वर्गी नहीं है क्योंकि वो तेरे वर्गी नहीं है क्योंकि रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा Okay, dude. अभी अपन क्या करेंगे? I'm gonna change the language for you. Okay? Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Move your luck baby, move your luck baby सारी रात से morning तक baby Move your luck baby, move your luck baby सारी रात से morning तक तक तक મેનો મેકદનો માહોલ મે ટેન્શન બઢને લાગી ખુદા કી કસમ ન કભી મેન પી હપર ભી ટોડી-ટોડી ચડને લગી નશેસી ચડ ગઈ ઓય કુડી નશેસી ચડ ગઈ પતંગ સી લડ ગઈ ઓય કુડી પતંગ સી લડ ગઈ એબબારીઓ Me fa la ¿dónde está mi Say yeah, yeah, yeah. ¿Dónde está mi Me fa la tête, ¿dónde está mi Say yeah, yeah, yeah. Let's go.